بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے رجب المرجب کی دوسری جمعرات کا بہت ہی پیارا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں تو سب سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو ناظرین رجب المرجب کی دوسری جمعرات آ چکی ہے جمعرات کا دن بہت ہی برکتوں اور رحمتوں کا دن ہے اور بالخصوص رج جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب تو قبولیت کی شب ہے اور اس شب میں ہر مانگی ہوئی دعا ضرور مقبول ہوتی ہے تو ناظرین اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے اور آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے آمین تو ناظرین آج جو میں آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں بہت ہی پیارا بہت ہی خاص وظیفہ ہے اور جس کسی نے بھی یہ عمل کر لیا انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر دعا مقبول ہوگی بہت ہی مجرب عمل ہے روزی کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ جس کسی نے بھی یہ عمل کر لیا انشاءاللہ اس کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی تو ناظرین آپ نے سچے دل سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکتیں آپ کو بھی عطا فرمائے ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمارے آس پاس جتنے بھی ہمارے قریبی دوست رشتے دار ہیں سب کو اس کا اجر عطا فرمائے تو ناظرین اس وظیفے کو بہت دھیان سے سن لیجئے کس کس طرح سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے فجر کی سنتیں اور فرض جب آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے تو اس کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں آپ نے یارہ سو مرتبہ یا غنیو یا مغنیو یا غنیو یا مغنیو پڑھنا ہے تو انشاءاللہ عزوجل زوجل آپ کا روزی کا مسئلہ انشاءاللہ عزوجل زوجل حل ہو جائے گا اول آخر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ تا قدد میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے وہ تین دفعہ بھی ہو سکتا ہے پانچ مرتبہ بھی ہو سکتا ہے سات مرتبہ بھی یارہ مرتبہ وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن آپ نے تا قدر میں اس کو پڑھنا ہے تو ناظرین دوبارہ سے ایک دفعہ وظیفہ سن لیجئے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں یارہ سو مرتبہ یا غنیو یا مغنیو یہ عمل آپ نے ناظرین جمعرات کے دن کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا روزی کا مسئلہ ضرور حل ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر روزی اس طرح سے برسائے گا جس طرح بارش کے قطرے برستے ہیں تو یقین اور توجہ شرط ہے آپ نے ناظرین یہ اس یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ وظیفہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ